二零二一年过去了，我们 H B W 欧式泰拳给大家来一个年终总结。二零二一年呢，我们继续延续了泰拳的教练培训，培养了很多优秀的教练，给大家最好的体系。在格斗装备上面呢，我们其实做了特别大的改变，做了很多的新品。首先，我们在沙包和实战款拳套做了很多不同颜色的配色。我们还出了新版的米其林二代拳套，非常大的腕部提升和拳风的击打感，非常漂亮的黄金分割线的这么一个设计。另外，我们把一些把 把类加入了气囊的减震设计，空气手把和空气盾把。那个空气手把，我们现在已经做成爆款了，已经是我们 HBW 做把类里面算是好评最高啊，最棒的一个把。 还有我们做了凝胶系列的装备，有凝胶缠手带，哇，那一出呢直接就爆了，大家疯狂的热爱喜欢。还有我们把老款的缠手带做了面料上的提升，加柔、加弹、加软，很多朋友喜欢这种触感的，满足你们。那另外我们出了经典机械全套，有凝胶款和非凝胶款，那个外形设计，哇，那简直真的是非常棒的机械手臂的感觉。我也完成了心愿，做了 HBW 自己的护头，在设计上我们也史无前例的做了内外层的反差色。 的配色一出，就有很多人去模仿我们。还有就是护裆，捍卫你的下一代。二一年诸此类东西，我们出了很多啊，我也不太记得了。二零二二年，我们的目标，首先呢，对于女性来讲啊，就不太公平。为什么男女都能用啊？为什么不能只有女生可以用呢？所以二零二二年，我们第一件事就是把女性的装备给解决了。二零二二年呢，我们同时要更加关注儿童的心理健康。虽然以前有做儿童的装备护腿、拳套，但我觉得还不够炸。看看市面上那些其他品牌的儿童拳套，哇，那是什么呀？带着。 已经很开心了，真不了解儿童是什么样的感受吗？所以二零二二年呢，我们要还儿童一个童真的世界，我们要做五颜六色的漂亮的全套，一训练就很开心，这种感觉才对。二零二一年呢，我们虽然推出了凝胶缠手带，我觉得这还不够，很多懒人不希望用缠手带，所以二零二二年我们要出凝胶手套，直接套上就好了，而且设计特别漂亮。还有儿童太不公平了，凝胶缠手带呢对儿童来讲绑起来太费劲，我们专出凝胶手套，非常漂亮的颜色搭配，还有设计图案，整个的触感非常轻柔。二二年呢。 我们还会相应的出家用的一些装备，很多朋友真的是在家需要一些练习，哪怕一些小的练习，一些技术类的练习。现在测试阶段，我希望在家呢这个装备是非常耐造的，所以我会保证颜值、质量，还有它的功能性的前提下，我们再去出它。二零二二年呢，我们也会继续延续我们的线下学员段位考核，很多儿童通过这个段位考核呢，都有很多的收益，而且呢，提升了自己训练中的这种自信程度。二零二二年肯定很多事儿都要做。最后呢，感谢一下。 大家的支持，还有签约教练、认证教练们线下合作那么多场馆，还有粉丝的支持，也要同时呢感谢一下同行，不断的借鉴我们的设计，才会更加的敦促我不断的创新，永远就要领先你一步，这心态也就变年轻了，感觉就返老还童了，永远在战斗中的这种感觉非常好。二零二二年，我们一起共同努力。